na lang. guys, kaya gagala kami. Yeah! Kayo dyan, sino mga single? Ay! Ang single dito guys, eto, eto yun. <laughs> inches later าพุงอีวันฮะอุวีนักกันเองอุวีขอบคุณ 101 naman ang pauwi. Hello. Oh sinasabi nilang inis. <laughs> Nagutom na si Dayan. Hindi ka pa nagugutom. Para ganda. 재밌었다. kami magkakasya dito. Ayun, ayun. Binatingan. Mag-tiktok pa lang ako sa tayo. May follow. Nakababa na kami. Marami pang ano, gusto pumasok. Bakit nakakurang niya ka na mag-iba kung mo? Ala! Ang pang nakapila guys. So ngayon, pauwi na kami kailangan pa sana kaming isa kasi hindi na matutuloy kasi pagod na. Hey guys! Thank you for watching. Bye-bye! Ano ba? Bye-bye!